Mənim Rahid qardaşım sən salamlayıram. Moskva şəhərindən. Allah sənə can sağlığı versin. Allah sənə var eləsin. Yaxşılıqlar eləsən. İzləyirik. Allah ədalətli Allah heç vaxt yaxşılıqları əvəzsiz qoymaz. Allah sənə can sağlığı versin. Allah qismət etdiyi bir gündə bizi görüşdürsün inşallah. Xeyir xax insansan Rahid. Şeytana düşmansan Rahid. Çaresizin derdi olanın Dərdinə dərmansan rahib Öpür qardaşınsan rahib Bu mahnı dostlar qardaşlar adından Rahidə doğum gün hədiyəsidir Nə qədər kimsəsiz insanları yad eyləmsən Nə qədər fəqirlərin könlünü şad eyləmsən Yaxşılıqlar etmisən Allaha xatir hamısın Cevaplar yazılır deftere bir bir hamsı Ömür Allah'a ibadet eylemektir kardeş Meksedün etzi ziyaret eylemektir kardeş Bu yolda tokunmasın ayak ve yerden taşlar Bu hayır haklıkta seninledir kardeşler Halal olsun sene dostum ve kardeşin çoktur da etrafında bir dene namert yoktur Sənə minnətdar hər bir zaman ay rahmata Belə qeyrətli oğul bəxş elədin sən həyata O oğul ki şəhid ailələrinin qapısını açıb Sırağı sönmüş ocaqların üstünə nur saçıb Qeyrət üstə namus üstə zindan oturanların Durub arxasında haqq arxasında duranların Xeyir xah insansan rahib Şeytana düşmansan rahibi Çaresizin derdi olanın Derdine dermansan rahibi Doğum günün mübarek olsun ömür imandan yaşa dolsun Hac ziyaretidir maksadın Tanrı yolunu Kabe'ye salsın Yollarımı Allah'a xatir atmısan Adıvı mənliyivi sən bu yolda yaşatmısan Müharibə dövründə döymüsən əskər qapsın Dağıtmısan imanınla şeytanın şər qapsın Əlinin yolun gedir səxavətli insanlar İblisin belin qırır sənin kimi oğlanlar Sənə rahim kişinin çörəyi qardaş halal olsun Hər xeyir xalq əməlin Sən Azərbaycan masallı torpağımın Etdin uca başın idmanda vətən bayrağının Sənin kimi qeyrətli oğlana düşman soxalar Sənə düşman olan insan sonra peşman soxalar Sən ki yetim yesirə göstərirsən dəstəyi bil Allah da verər sənin hər arzunu istəyini Xoşu insana ki Allah yanında məqamı var Sene kardeşlerine grom gagaş salam var Kıyır hak insansan gadi Şeytana düşmansan gadi Çaresizin derdi olanın Derdine dermansan gadi Doğum günüm mübarek olsun Ömrün imandan yaşa dolsun istedin Tanrı yolunu Kəbəyə salsın Xeyir xax insansan rahi Şeytana düşmansan rahi Çaresizin derdi olanın Derdine dermansan rahi Doğum günün mübarek olsun Ömrün imandan yaşa dolsun